湿疹案例，随时都在痒，对不对？是是，随时哈。随时。你现在痒不痒？也也是痒。你现在痒不痒？ <laughs> 他会不会讲？他听懂我的意思吗？呃，a little。那我问一下哈，他现在哪里最痒？四四肢有没有在痒的地方？现在，哦，这里正在痒，是吗？好，这里哈，确定哈。 那你看，他已经抓到怎么样破皮了？这个都是怎么样？哪里痛，抓哪里；哪里痒，也是抓哪里。他抓对了还是抓错了？抓错了，他没有学原始点。你看到痒的地方是不能抓的。好，那你坐过来，坐到这个这里。 <laughs> 啊，这里最痛。 你现在再看看你那个刚刚痒的地方还痒不痒？还 itching？No，No more。我身上现在已经已经极大改善，了。他说我的腿基本百分之九十都已经痊愈，了，恢是正常。那身上呢有百分之九十八以上，那至于手呢有百分之九十五都已经痊愈。了。